一頭一頭ラーメン Xin chào tất cả các bạn, tôi đây là Shinsuke của nhóm Double Wish Ở Việt Nam còn các đi xã hội nên không thể đi ra ngoài để đi chơi và còn đón cửa hàng và nhà hàng và quán Shinsuke muốn đi ra ngoài để ăn món ăn ở nhà hàng và ở quán đặc biệt là Shinsuke muốn ăn mì ramen mì ramen rất ngon nhưng mà nghe nói là cổ Miramen Deribari quán tên là Ito Ito Ramen Ito Ito Ito Ito là rất là ngon nên Shinsuke gọi Miramen Deribari nên Shinsuke gọi Ito Ramen Thật ra là ô nhà bạn ミラーメンデリバリーセミラーメンジトゥエン引き続きねキャネネネネネネネネネネいにセミラーメンクエシスケラ熊本タフォ熊本ラタフォミラーメンいつへよねしすけ めっちゃうまそうチョコベゴーン、うん、さあ麺を はい麺がコシがあって弾力があります麺にスープがすごい絡んで美味しい スープの出汁ね出汁がこの魚介系魚介系から出汁を取ってるが濃厚チャーシューもデでンチャーシューチャーシューもうまいんですよこれがうまい 合うあ太麺でコシがある感じベトナムに 美味しいあるのはベトナムにもあるのかベトナム料理まあマジでうまいうめえぜ 美味しいんだ。 なくなっちゃったなくなっちゃったベトナムでこの味が食べられるのはほと1頭さんだけなんで皆さんもぜひ食べてみてくださいこうつけ麺っていうスタイルもね風ーティーとかでありますもんね なんかベダーの人も好きになるんじゃないかと思うんですけども皆さんいかがでしょうか本当にこのスープはね味がしっかりしてて14万3000円分とねちょっとお値段は高いかもしれませんが僕はお腹いっぱいになるしラーメンを家で食べることができるっていうねすごい幸せ感じてますなので食べてみてくださいそれではまた会いましょうさよなら Thailand